एक minute sir Come, come, come, come एकदम कार्यक्षम वेरी एफिशियंट संचालिका सौ संध्या कामत हांकां की पर उलव उलोवप आज आमचं पंधरा मार्च आम्ही सेलिब्रेट केला consumer world consumer rights day म्हणून तर आम्ही डॉक्टर शबीर अली हांकां आपयलेले आणि आमचं थीम आसा ती ट्रस्टेड स्मार्ट प्रॉडक्टाची आसा तर ताजेर ताणी आमचे प्रेझेंटेशन दिले त्या शिवाय आम्ही कन्झ्युमर्स जे आसात ते फर्स्टचे न्ही तांचे रायट्स तांकां कळचे हाज्या खातीर एक पॅनल प्रेजेंटेशन दवरलां F D A legal metrology B I S हे सगळे त्यांचे आपले सांगतले इन्फॉर्मेशन दितले आणि कशा रितीन आमी जागृत रावचे हे प्रॉडक्ट घेता आसतना त्या सगळी इन्फॉर्मेशन जी आसा म्हायती जी आसा ते ह्या प्रेझेंटेशनाद्वारे जातले एफ डी ए आसा एफ डी एचे लिगल मेट्रोलॉजीचे ऑफिशर्स आसात आणि हाजे आसात बी आय एस आयल्या मुंबयच्यान मागीर आमचे एल पी जी गॅस जे आसात ताज्या कंपनीजचे ऑफिशर्स आयिल्ले आसात आणि ह्या चौगांयचे आमचे प्रेजेंटेशन आसतले आणि ताज्या मागीर आमचे जे कंज्युमर्स आमी आपयलेले आसात तांकां कितें प्रश्न आसत जाल्यार ते ताणें विचारपाचे आनी तांचे प्रश्न आसा ते सोडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो